voy a hablar sobre seis cosas del Año Nuevo japonés. Número uno, la comida. Ah, número dos, es la decoración. Número tres, es Nengayo. Y número cuatro, es Otoshidama. número cinco, es Hatsumode. Número seis, antes del Año Nuevo, eh, Toshio. Sí. ¿No? Antes del Año Nuevo siempre yo Toshio. ¿Qué significa? yo Toshio significa ah, que tengas buen año. Sí, que tengas un buen año. Aquí en España normalmente siempre se dice feliz año nuevo, aunque te encuentres a alguien el día 31 antes de irte a la cena, eh, feliz año nuevo y ya está, ¿no? en japonés es eh, a que tío me de todo es ya cuando ya ha pasado ¿no? y ya es año nuevo, entonces felicitas el año. Mientras tanto, el día 31, yo yo toshio. Sí. Porque eso lo recuerdo y se me quedó muy grabado porque fuimos a comer a un restaurante de Takayo, Bakauma se llama el restaurante, está en Reus y es un restaurante taberna japonés eh, muy curioso, la verdad, os dejaremos un poquito así el vídeo para que podáis ver cómo es. Sí, me lo Mucho. Japón también utilizáis el zodiaco de los animales chinos? Sí, usamos. Y este año, este, es... que es gallina, gallioni, gallioni, gallinu, pájaro, pájaro, <laughs> gallo, gallo, gallo. ¿Y qué es tu animal? El animal es el tigre. Tigre. Mío no quiero decir. ¿Por qué? porque sabes en Japón, si sabes tus animales, sabes tu edad. Sí, <laughs> porque son 12, entonces tienes que... Pues si tengo, no sé, el tigre, sé que fue, el último tigre fue hace, ¿cuánto? 12 años. 12 años. No, pasa nada, soy mono, <laughs> ¿sabes? <laughs> ¿Cuántos años tengo? Entonces, ah, ¿sabes? Yo una historia de eso, eh, Zodíaco chino, ¿Zodiaco chino, chino. sobre Año Nuevo. Mm. ¿Quieres saber? Sí, claro. ¿Quieres escuchar? Sí, por favor. Vale, entonces voy a explicar. ¿Por qué el gato caza al ratón? Hace mucho, mucho tiempo, cuando todavía no existían los humanos, el día de fin de año Dios dijo a los animales, Pronto va a ser año nuevo. Tenéis que venir a mí el día 1 de enero. Desde el primero que llegue hasta el doceavo, elegiré por orden a un líder de cada... ¿Qué día ha dicho que tenemos que venir? Ah, no lo recuerdo. Ah, voy a preguntarle a mi amiga, la ratona ha dicho Dios que tenemos que venir? No lo recuerdo. Eh, Dios ha dicho el día 2. ¿El día 2? Sí. Ah, gracias. De nada. No puedes llegar tarde. No. Gracias. De nada. La ratona mentió intencionadamente al gato. El día de Año Nuevo, la vaca salió temprano por la mañana porque no podía caminar deprisa. La ratona, sabiéndolo, se subió a la espalda de la vaca. Y cuando llegaron ante Dios, dio un salto enfrente de él. ¡Yuhu! ¡Soy la primera! De esa manera, el ratón se volvió el líder del año y la segunda fue la vaca. El líder del tercer año fue el tigre y los posteriores fueron el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono, el gallo, el perro y por último el jabalí. El gato se presentó el día 2 y como la ratona le había dicho. Ya he llegado. Eh, no hay nadie. Entonces, ¿soy el primero? Llegas muy tarde. Ya he decidido los doce animales. Eh, pero la ratona me dijo que era el día 2. Voy a matar. Y desde entonces, el gato persigue al ratón para cazarlo. Ahora podéis saber, China y Japón son muy diferentes. Sí, totalmente diferentes. Son países que comparten una cultura similar, pero no tienen nada que ver. Y eso ha sido todo. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Y esperemos os parezca más interesante Japón. Dale, a like si te gusta este, este vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete. Fin de viaje. Matane. Oshimai.